Isa pa, wait, isa pa. Ay. Oh, paano tayo? Ay, ay! May skyway po, joke. Skyway. Ay, nauna siya kasi. Ay, naku, ayaw ko na. Ayaw ko na tumingin. Oh my God, mayroon sa likod din. Ah, Jesus Christ. Ala. Ano, ano, oh my God, oh my Ay, ay, God. ay, ay, Dapat may traffic enforcer. Oh my God. Jesus Christ. Ay, naku, takilit. Tayo ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Opo. Hinga Don't lang worry. kayo. <laughs> Sarili na po yung driver natin. Gusto niyo pipikit pa siya. <laughs> Sa mata na lang. Oh my God. Diyos ko. Oh, ayan na naman. Ay, tayo na. Motor lang yan. Naku, bababa ako. Wala siya. Ikaw din bumalik. Wala siyang ano. Bakit kasi walang one-way traffic? Wala po. Two-way po kasi eh. ito eh. Gano, tuwing na tulagan Two-way na to. po, yes. Ay, ay, ay. Hindi, dapat may traffic enforcer yung mag... <laughs> wala po, wala. Kulang kasi yung tinagpas na bundok, dapat niluwagan. Buti nga po, may harang na to eh. Ito sementado na. Pero uh, walang ano, walang Wala. harap. Saka walang Dati. semento po. Oh my Hindi, ganyan sa Rotuana, Lili. Nako, mamamatay ka. Scary Road. Talagang bundok ang Oo nga. Ano yung road to? Ano na yung sa may Indonesia yata yan? Ganito rin yun. kinik talaga. Ay, napo Diyos ko. Mamanang kasi ako. <laughs> Bakit teka muna? Bakit po? Ito, ito, ito, bibigyo ka. Okay, go. Okay. <laughs> Hindi na makala ko ba naman ka. <laughs> ay, Diyos ko. My God. Ay, ay, ay, Lord. Ayan na, oh. Di masumagi dito ang mataas na sasakyan. Hindi pwede yung mataas. Hindi pwede ang oh, mataas. Ayun, sana kailangan. There's, Diyos ko talaga ito na ang next na oh. talaga. Please like and subscribe to my channel.